gerçekleşen bu süreç tarihsel olarak daha uygun düşüyor. Süreci takip ettiğimiz zaman ve Hz. İbrahim Efendimizin hayatını takip ettiğimiz zaman ve bütün bu zaman dilimleriyle ilgili olan mevzuları da Allah nasip ederse Siyer Nebi'nin birinci cildinin sorularını sizler sordunuz, bizler toparladık. İnşallah bu haftadan sonraki dönemde de bu hafta sonuna doğru da inşallah onların cevaplarını veriyor olacağız. Hz. İbrahim Efendimiz hapsediliyor. Bu hapse giden süreçte 27 yaşında Allahu Zülcelal tarafından seçkin bir kul olarak peygamberliğini ilan edeceği yere doğru gitmekte. Zira gönüllerin hapsolduğu, akılların hapsolduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Putperestliğin bir devlet rejimi olarak yaşandığı tarihin ilk dönemi. Bundan sonraki süreçte Hz. Yusuf'la Firavun döneminde de göreceğiz elbette putperestliğin üstünlüğünü devlet yönetimi ve devletin yönetim biçiminde kabul edilişini ama devletin başkanının kendisini put olarak ilan ettiği ve bu put ilan edişinin ardından da dünyanın dört bir tarafında buna olan inancın gelişmesi talebini ifade eden bir başka devlet süreci yok. Bu yüzden Hz. İbrahim Efendimizin en önemli birinci hayat merhalesindeyiz putları yıkıp gidiyor olması. Yarınki derse de Allah nasip ederse İsmail oğullarıyla İshak oğullarının atası olarak, babaları olarak Hz. İbrahim Efendimizin dünya tarihindeki ne kadar önemli bir merkezde olduğunu anlıyor olacağız. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'den sonra insanlığın ikinci atası olan Hz. Nuh Aleyhisselam insanlığın yeryüzündeki varlığı için Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği dönemeci dönmemize yardımcı olurken, vesile olurken Hz. İbrahim Efendimiz yeryüzünde putların yıkılacağı bir devlet yapısını, devletleşmiş yapısını çökertmesi ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama giden süreçte putlarla olan savaşın en üst kimliği olarak karşımıza çıkıyor olacak ki bugün yeryüzünde muharref olsalar da hem Yahudilikte hem de Hristiyanlıkta ulu ve büyük bir peygamber olarak kabul edilmiş Hz. İbrahim Efendimiz. Hz. İbrahim Efendimizin hapiste geçirdiği sürecin ilk günleri, ilk 7 gün boyunca Hz. İbrahim Efendimiz neredeyse pek bir şey yiyip içmiyor. Etrafında bekleyenler çocukken de yaptıkları vardı hatırlarsanız. 27 yaşında genç bir delikanlı olması hasebiyle yapılan şeyin biraz da devlete bir baş kaldırı gibi görüyor Halkta da bunun bir karşılığı yok biliyorsunuz. Yani halkın putperest bir rejimin e, altında henüz tevhid inancına sahip olmadığını ve tevhid inancının da gereklerine uygun bir hayat sürmediği gerçek. Her ne kadar Hz. İbrahim Efendimiz'den önce gelmiş olan dinlerin etkisinin varlığı devam ediyor olsa da bunlar biraz daha devlet rejiminin etkisi altında kalarak insanların boyun eğmesiyle ve kendi menfaatleri doğrultusunda bu inanış biçimine yönelmesiyle beraber Hz. İbrahim Efendimizin aslında tebliğ yapabilmesi için önemli bir mihenk noktası. Hz. İbrahim Efendimizin mağarada geçirdiği ilk 7 günün sonunda 7. günün gecesinde bir taşta bir koku ve bir ışık hasıl oluyor. Önce bir ışık görülüyor, ardından naif bir koku ve Hz. İbrahim Efendimiz'e bu yedinci gecesinde vahiy inzal oluyor. Bu inzal ile beraber Hz. İbrahim Efendimiz peygamberliğini artık ilan edebilir konumda. Kimileri için bu durum biraz da onun zihinsel olarak acaba içeride çok büyük bir işkenceye mi tabi tutulduğu düşüncesine de sahip olmalarına vesile olabilir. Ama Hz. İbrahim Efendimiz peygamberliğinin sabahında insanlara en başta en yakınında o başında bekleyen isimlere Allah'ın varlığına ve birliğine davet ediyor. Kendisinin peygamber oluşunun anlaşılması ise ilk mucize-i ilahi olarak kendisine pranga takarak Nemrud'un karşısına çıkması gerektiği beyan edildiğinde prangalar her ne yapsalar kilit tutmadığında anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki tevhid prangaya esir olmuyor. Bu sözlerle ve bu görünüşle beraber Hz. İbrahim Efendimiz'e pranga tutulmuyor oluşu Nemrud'a beyan ediliyor. Nemrut oldukça şaşırıyor. Acaba karşısında yeni bir sihirbaz ya da müneccimlerin zaman zaman bahsettiği Mısır bölgesinde farklı yerlerde özel niteliklere sahip bir insandan da mı bahsediyor diye Nemrut'un biraz da bu karşısındaki insanı tanıma talebi var. Hz. İbrahim Efendimizin karşısına geçtiğinde Nemrud'un yanına götürüldüğünde Hz. İbrahim Efendimiz kendisine bir ayet-i kerimenin sonunda gelen benim Rabbim hem diriltir hem de öldürür sözüyle başlaması ve onu kelime tevhide davet etmesiyle başlıyor. Nemrut anlıyor ki karşısında bir hakikat erbabı var. Elbette bu anlayış onu tevhide götürecek değil ama onu daha fazla sinirlendiren daha fazla karşısındakine düşman ilan etme duygusunu oluşturan bir yapıya dönüşüyor. Bu duygular oldukça önemli çünkü tevhid akidesinin merkezinde Hz. İbrahim Efendimizin İsmail oğulları ve oğulları meselesindeki ehemmiyetini kavramak için bu alanları iyi anlamak gerekiyor. Hz. İbrahim Efendimiz'e indirilen ilk kitap suhuf olarak beyan ediyor Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından da muteber kaynaklarca da 7 güne namzet olacak 7 ayeti kerime ile Hz. İbrahim Nemrud'a vahiy ilahiyi beyan ediyor. Çünkü Nemrut da tarih boyunca ben de diriltir ve öldürürüm beyanatında bulunuyordu. Zaman zaman işkenceye tabi tutacağı, mancınıklarla başka gemilere atacağı insanların başına gelen komutanlar söyle Nemrud'un adıyla ondan yardım talep ettiğini söylediyorlardı. Ondan yardım talep etse bile Nemrud'un adamları Dur bakalım Nemrut sana yardım edecek mi? Bak Nemrut'un sesini duymadık. Demek sana yardım etmeyecek. Öyleyse Nemrud'un eliyle öl diyorlardı. Yani haşa Allahu Zülcelal'in katındanmış gibi Nemrud'un eliyle ölen ve Nemrud'un eliyle diriltilen bir anlayış bu topraklarda oldukça etkili ve korkutucu ve ürkütücü bir yapıya bürünmüştü. Hz. İbrahim Efendimiz Nemrud'a karşılık Allahu Zülcelal güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de onu, sen onu batıdan getir deyince o kafir Nemrut şaşırıp tutuldu. Allah zalimler kavmini muvaffak etmez. Hiçbir zaman muvaffakiyete nail olmayan Nemrut karşısındaki kişiyle nasıl mücadele edeceğini düşünmek için Hz. İbrahim Efendimizin daha fazla hapiste kalmasını belki süreç içerisinde onu kendi yanına çekebileceğini veya onun bu halinden ötürü kendi büyüklüğünü gösterebilmek için bir yol ve yordam belirleyebileceğini düşünmüştü. Belki de bir rüyanın ona yeniden bir yol gösterebilme ihtimali vardı. Hz. İbrahim Efendimizin mağarada başlayan 7 haftalık sürecinde ise ilginç şeyler olmaya başladı. Zira hapis tutulduğu yere gelen farklı farklı insanların, askerlerin süreç içerisinde bu dine döndüğünü Hazreti İbrahim Efendimiz tarafından döndürüldüğünü vesile olduğunu anlaması pek bir zaman almıştı 7 haftalık süreç boyunca. Öyle ki Azer bile Hz. İbrahim Efendimizin yanına geliyor, onu doğruya davet etmek istiyordu. Ancak bir türlü nasip olmadığı Azer'in küfürden vazgeçiş süreci mümkün olmadı. Hz. İbrahim Efendimiz bu suhuf itibariyle artık çevresindekileri hakikati beyan edebilme ve kendi peygamberliğinin özünü, ilk tebliğini yapabilme imkanına kavuşuyordu. Hapisten başlayan bu tebliğ tabir caizse ümmeti İbrahim ve ümmetlerin hepsine önemli bir mihenk hükmü taşıyordu. Yarın Allah nasip ederse Suhuf-u İbrahim'den bahsediyor olacağız. Çünkü Suhuf-u İbrahim İsmail oğulları ve İshak oğulları arasındaki uçurumu oluşturma gayretinde olan Beni İsrail'e önemli bir cevap niteliğinde. İnşallah yarın o işin sosyolojik ve dini tarafını anlatmaya gayret ediyor olacağız. Bugün için kalın sağlıcakla.